És un projecte low, mm, el nom ja està conegut, el low 3, és low cost, low energy, low impact, o low impact, low cost, i la idea és realment fer un edifici que consumeix molt poca energia, és a molt eficient en temes de refrigeració i calefacció, fer un edifici que té poc impacte ambiental amb els materials que utilitza, eh, cuidem molt eh, que els materials siguin reciclables o reutilitzables, sistemes industrialitzades i l'últim aspecte és el low cost, eh, un aspecte molt important avui també en temes de sostenibilitat i el mm, nostre prototip costarà uns 170.000 euros, 60.000 euros preu eh, de mercat. u 3 consiste mm, en un concepto de una primera piel microclimática basada en una estructura del hivernacle agrícola, que es la idea de crear una piel protectora simple, mm, económica y modular. La idea de la caja dentro de la caja, ¿no? que, viene del invernadero, durante el periodo de verano te protege de la radiación, funciona con una malla de sombrero como algo que te hace sombra, y está todo abierto, ventila, ventilación cruzada y en invierno se cierra y funciona como un invernadero. Esta es la, la principal idea. És, diu, és un invernacle, es repassat en invernacle agrícola, però està perfeccionat, mm, perquè clar, estem en un clima mediterrani, el sobreescalfament és un enemic natural dels hivernacles i en aquest espai eh, juguem nosaltres amb malles de sombrero, i amb evaporació d'aigua eh, per vaporització, que crea un efecte adiabàtic de refrigeració i amb això crea un microclima sota que és més, més eh, amb una sensació tèrmica millor que fora. Dentro de la, del concepto de la casa, de trabajar eh, con, con esa doble piel, esa caja dentro de una caja, Ahí por un lado esa piel del invernadero y tenemos en el interior los módulos de madera que serían la, parte climatizada del prototipo. Los módulos 32 son módulos eh, HIPAA Són mòduls amb 20-25 centímetres d'aislament, a base també de virutes de fusta gútex o goma term, on, on, eh, una cel·lulosa, materials de molt baix impacte ambiental, també reciclables, i que creen aquesta, aquest nucli mínim climatitzat al final per crear sempre durant tot l'any les temperatures i sensacions de confort i amb un mínim de consum energètic. O és un estàndard de casa passiva alemana amb uns 15 kWh de metre quadrat a l'any en Eh, demanda de calefacció, per exemple. No? nucli mínim eh, interior nostre són 42 metres quadrats. És el, el que exigeix l'organització dintre de la competició com a espai mínim climatitzat. Són els quatre mòduls de fusta, que es componen d'un nucli húmid de bany i cuina, i tres mòduls habitacionals petites que són un doble d'estància i un petit de dormitori. Això és la constel·lació actual, però és molt flexible, és modular, es pot eh, ampliar es pot també reduir, es pot començar amb un mòdul base i un mòdul habitacional i tens una mini vivenda que seria més o menys la meitat de lo que veiem ahir d'enrere o es pot um, ampliar i es pot tenir una petita residència per 5-6 estudiants que cada una té un mòdul, es comuniquen eh, a través dels espais de mitjos, de les terrassetes, um, amb el mòdul central de pan i cuina, la infraestructura per a tothom, i cada un té un petit espai de, de sobre per petita terrassa, espai d'almacenar coses, d'estància temporal o de dormir per l'estiu fora o el que sigui. No? Així, un espai d'oportunitat que intentem d'explorar. concepte arquitectònic de la Casa Lautrés eh, consisteix en l'exploració de la habitabilitat dels espais intermitjos, espais que no estan climatitzats artificialment amb energia, que es poden eh, climatitzar naturalment amb mecanismes bioclimàtics. I aquests espais en la Casa Lautrés són els terrasses i són l'espai superior, són tots els espais entre la pell microclimàtica i els mòduls habitacionals interiors. Amb això es creen aquests espais diguem, de transició entre interior i exterior que, com es pot veure, són atractius perquè hi ha una transició natural dels espais interiors, intermitjos i exteriors. Aquesta fluidesa és algun atractiu del nostre projecte, creiem, i és un típic també de l'agricultura mediterrània, d'aprofitar-se, apropiar-se d'espais intermitjos i exteriors. L'experiència ha estat eh, bueno, un esforç durant un any i mig de gestió, de cursos, de formació, de, de contactes amb empreses, de màrqueting i de, al final buscar la finançació, la gestió amb la, amb la pròpia organització, la pròpia normativa del concurs i els últims eh, sis, cinc mesos treballa al campus, construcció dels mòduls, eh, prefabricació, eh, instal·lacions i fa uns 10 dies hem arribat aquí per ara presentar el projecte aquí, hem muntat 10 dies en aquest projecte en aquesta parcel·la i ara ve la, la, el moment diguem, de presentar-nos cap al món amb aquest projecte. Aquí veis el resultado después de este año y para mí la experiencia ha sido brutal porque partes de, de diseñar algo que lo haces durante toda la carrera pero aquí es la primera vez que puedes construir. Cuando empezamos eh, nadie sabía cortar ni taladrar. Venía pues sin haber clavado un tornillo en mi vida y mira, hemos construido una casa. Aprendí pues, sobre todo a tener mm, paciencia. A veces el papel lo aguanta todo, en el papel es muy fácil que las cosas cuadren, pero a la hora de un montaje es todo diferente, te ayuda un poco a proyectar con otros ojos, digamos. La, experiencia es increíble, es una experiencia única que no puede, yo creo que pocas veces se va a poder repetir en nuestra vida suppose you're all wondering who the last of the first is. Well, the last of the three firsts is Cataluna. la University Polytechnica. an award. like those of you who fulfill the program as they did, it was one of the most economical and therefore realisable projects. It went beyond the brief in that it provides the potential for further accommodation without major changes to the design or cost in that the roof height can be adjusted to accommodate the upper level for other uses the premise of the project is a clear is clear economy of thinking which includes the use of uh, off-the-shelf greenhouse. That's the tomato house glazing, all those greenhouses that you see around. It accommodates an insulated structure and allows for inter, in, interstitial spaces that are both useful and poetic. The spaces provide a transition from the interior to the exterior, which by the way is one of the problems of the brief, and I'll discuss a little earlier. But it is so important to have those, those transitional spaces. Um, those spaces also modify the seasonal light levels, providing the inclusion of winter sunshine and the exclusion of summer sunshine to the rooms. They provide an airlock, which preserves the integrity of the interior climatic conditions. Natural ventilation is provided and a subtle layering of privacy has been achieved. In addition to these interstitial areas, layer the space as seen from inside to outside as well as outside to inside. So invite inhabitation in multiple of ways, multitude of ways. The structural system has an elegance in that it provides for the expansion and contraction without loss of material. Being a bolted construction system allows for easy assembly and disassembly. So congratulations to Cataluna for attending.